keiner hinterher. ja, hörst du mich? Ich höre euch ja. Ich nehme euch auch auf. Oh. Ja, prima, dann können wir uns das ja nochmal ähm, in Ruhe anhören dann. Ja, Big Brother in Uruguay. Ja, Moment. Einen schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo. Hier ist euer Mann aus Uruguay. Äh, Thank you.